warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini saya akan sharing bagaimana cara menampilkan jumlah subscribe di channel YouTube Oke langsung aja kita klik Google Chrome kita klik YouTube Oke langsung kalau misalnya sudah login tinggal langsung aja kalau belum login silahkan login ke channel YouTube nya Oke kita klik gambar ganteng ini lalu kita klik YouTube Studio oke kita lihat oke kita perhatikan teman-teman ya <clears throat> eh, lalu kita klik setelan oke kita klik channel kita klik setelan lanjutan langsung jumlah subscriber tampilkan jumlah subscriber channel saya simpan selesai sangat mudah sekali oke teman-teman kita lihat maka jumlah subscribe saya akan muncul jadi sangat mudah sekali ya teman-teman jadi bagaimana cara menghilangkannya lagi kembali dengan cara yang sama kita ulangi Sekarang sudah muncul sekarang saya akan hilangkan pertama klik channelnya lalu klik channel YouTube Studio lalu perhatikan ini nih ada setelan kita klik kita tunggu langsung kita klik channel setelah itu kita klik setelan lanjutan kita geser ke bawah ini perhatikan jumlah subscriber tampilkan jumlah subscriber channel saya kita hilangkan checklistnya langsung kita simpan langsung kita lihat channel kita apa yang terjadi ya ya ya tarang jumlah subscribe saya sudah tidak ada lagi sudah disembunyikan oke teman-teman sangat mudah sekali mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa klik subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh